এইখন অসমতে অশৰীৰী আত্মাৰ ভূয়ত কপিছে এটা পৰিয়াল কোনো কৰোণাত প্ৰাণ হেৰুওৱা লোকৰ আত্মাই থিতাপি লৈছেহি নেকি এই পৰিয়ালটোত চাওক মানুহৰ জুম চোতালত বৰষুণৰ মাজতে হাতে হাতে চাপি লৈ আহিছে মানুহবোৰ কাৰণ এই ঘৰখনতে ভূত ওলাইছে চোতালত জুম বন্ধা মানুহবোৰৰ মুখত নাই মাস্ক পাহৰি পেলাইছে ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চৰ কথাও কাৰণ কৰোণাতংকক দল পেলাইছে ভূতৰ ভয়ে কিন্তু ভূত ক'ত Mm -mm.